على أعتاب الرحيل للشاعرة دكتورة أمل العرب على أعتاب الرحيل على أعتاب الرحيل ذابت دموع العين من الجفون على أعتاب الرحيل ذابت دموع العيون من الجفون على أعتاب الرحيل ذابت دموع العيون من الجفون وانصهرت الأشواق في القلوب وسكت الكلام وسكت الكلام عن السطور وسكت الكلام عن السطور وغرد حمام السلام بالبكاء وجفت مياه البحار من الأمواج على أعتاب الرحيم على أعتاب الرحيم زادت دموع العيون من الجفون وانصهرت الأشواق في القلوب وسكت الكلام عن السطور وغرد حمام السلام وغرد حمام السلام بالبكاء وجفت مياه البحار من الأجواد من الأمواج على أعتاب الرحيل على أعتاب الرحيل زبلت ورود الغرام من العطور على أعتاب الرحيل زبلت ورود الغرام من العطور ونام الكون في سكون وسالت السحب بالدموع وانفجرت الكواكب من حبات الشجون على عتاب الرحيل وزبلة ورود الغرام من العطور ونام الكون في سكون وسالت السحب بالدموع وانفجرت الكواكب من حبات الشجون واختفت الطيور من الوجود على عتاب الرحيل على أعتاب الرحيل توقفت, توقف الطريق عن المسير وانصهرت شموع الأمل من العتابة على أعتاب الرحيل توقف الطريق عن المسير وانصهرت شموع الأمل من العتاب على أعتاب الرحيل على أعتاب الرحيل توقف نبض القلب عن الدقات وتجمدت في اليد اللمسات وسكنت عن فم البسمات على أعتاب الرحيل توقف نبض القلب عن الدقات وتجمدت في اليد اللمسات وسكنت عن فم البسمات على أعتاب الرحيل وما أصعب الرحيل على أعتاب الرحيل وما أصعب الرحيل اكتشف كل واحد له طريق على أعتاب الرحيل وما أصعب الرحيل اكتشف كل واحد له طريق مع تحيات دكتورة أمل